Hace siete años mi hijo fue ejecutado y desaparecido por militares mientras se encontraba secuestrado. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de mi hijo.